अभी वर्तमान में लोकतंत्र का एक महापर्व प्रारंभ हो रहा है हो गया है और भारत देश में युवाओं की शक्ति अधिक है पर युवा इधर उधर भटक रहे हैं और लोकतंत्र में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है जिससे इस भारत देश का नाम गौरवान्वित हो स्वाभिमान से खड़ा रहे और खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबकी भूमिका क्या हो सकती है देखिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्र के लिए आपने उठाया वस्तुतः मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होनी चाहिए राष्ट्रवाद से मतलब मेरा उस राष्ट्रवाद से नहीं है जिसके लिए लोग कई प्रकार के आक्षेप और आरोप लगाते रहते हैं राष्ट्रवाद से मतलब वह राष्ट्रवाद जिसके निमित्त हर व्यक्ति के हृदय में वह राष्ट्रीय चेतना जागृत हो जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हो हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगे हर व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र बने वो जो कुछ भी करे ये सोच करके करे कि मुझे सबसे पहली भूमिका राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है व्यक्ति बाद में राष्ट्र पहले यदि ये बात लोगों के मन में आ जाए तो मैं समझता हूँ हम अपने देश को फिर से पुराने भारत की तरह स्थापित करने में कोई देर नहीं लगेगी हम आसानी आसानी से कर सकते हैं विडम्बना यह है कि लोग अपने निहित स्वार्थों के पीछे इन सब बातों को गौन कर देते हैं जिसके कारण आज देश धीरे धीरे पतन हो रहा है इसके पीछे एक बड़े बड़ा कारण ये भी है कि हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की उदासीनता बढ़ती जा रही है वो तटस्थता की वृत्ति अपनाते जा रहा है इसके पीछे हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ भी एक कारण बन रही है या अन्य भी कारण हैं जिनके कारण ऐसी आम धारणा होते जा रही है ये तटस्थता की वृत्ति को हमें ख़त्म करनी होगी और हमें पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को एक साथ जुटना होगा आपने अभी लोकतंत्र के पर्व की चर्चा की मैं तो कहता हूँ मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और बड़े जागरूकता के साथ उसे मतदान करना चाहिए और उसी के लिए अपना मत देना चाहिए जो भारत को भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जो भारत और भारतीयता के विकास की बात करता हो भारत में रह कर के जो पश्चिम की वकालत करते हैं मैं समझता हूँ वो भारत के संरक्षक नहीं बन सकते हमें भारत और भारतीयता को पूरी तरह बचाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए